ракетанын кыймылы реактивдүү кыймылдын мисалы ракетадан күйгөн продуктулары бөлүнөт ракета болсо ага карама каршы учат эгерде оордук күчүн эске албасак системанын импульсу нөлгө барабар болуусу керек ракетаны учуруучу ички күчтөр оордук күчүнөн көп ошол себептен оордук күчүн эске албаса болот